No niin, eli täällä on osa, osa muistaakseni neljä, eikö vaan? Eli Vuosaaren Frekatissa olemme, että vaaliväittely kokouksestaan perussuomalaiset jatkuu, että vasemmalla puolella mulla Eija Terhe Saarinen ja oikealla puolella Pertti Villu. Sanokaahan ehdokkaat kameran nimen numero ja puolue. Eija Terhe Saarinen, kokoomus numero 22 ja Vuosaaresta. Pertti Villo ja Vuosaaren perussuomalaisista ja numero on 707. Juuri mun nimeni on Ossi tulen tämä juon keskustelua. Ja nyt siirrytään tärkeäseen asiaan, vanhukset ja terveyspalvelut, yhdistetään nämä. Tota, hei Terhen, sulla oli ideoita tota, terveyspalveluihin ja vanhuksiin. Joo, no lähinnä sitä, että mitä, mitä mä ajan Vuosaaressa tämä on sen kokoinen kaupunki, että meidän nykyinen terveysasema mikä on tässä Kolumbuksen lähettyvillä, niin ei palvele koko Vuosaarta. Tänne tarvitaan, mielestäni tänne tarvittaisiin toinen terveysasema. En voi sellaista luvata, koska vaikka pääsen valtuustoon, niin se vaatii yhteistyötä ja ei, ei voi sellaista asiaa luvata, mikä on näin iso asia, mutta, mutta siihen pyrin, että se saataisiin ja, ja muita vaihtoehtoja, jos ei sitä saada, niin on se, että palvelusetelit pitää saada enemmän käyttöön, jotta sitten ne, jotka eivät pääse terveyskeskukseen, niin voi syödyttää palveluseteleitä. Nythän palvelusetelit on käytössä, mutta niistä ei ole kauheasti yleisesti tiedossa. Pertti, kelpaako palveluseteli perussuomalaisille? siinä on hyvät ja huonot puolet. Sanotaan niin kuin meilläkin ihmiset, niin toiset ei hyväksy missään nimessä. Ja mä oon niin kuin miettinyt sitä, että, että, että tota, se pitäisi vähän nyt selkeyttää se asia, kun on kuulemma näissä seteleissä on epäselvää, ketä, kelle niitä annetaan, mille tuloluokalle niitä annetaan. Ja, ja, ja sen takia, niin, kun mä en ole sitä täysin selvillä, oikeasti, niin, niin, niin sanotaan, että mä jätän tämän avonaiseksi. No, minä haluan ottaa kantaa, kun en tiedä oikeasti haitat ja, ja, ja, ja, ja hyödyt pitäisi saada punnittua. Mulla ei ole niin yksityiskohtaista tietoa, että mä voisin ottaa kantaa. Kerropa pikkasen tarkemmin, miten sä jätät terveyspalvelut ja, ja vanhustenhoidon, niin erityisesti täällä Vuosaarissa? No, ja sanotaan, että kyllähän sen nyt näkee jokainen, joka on kerrankin käynyt tuossa tuossa terveysasemassa, että siihen saa niin kuin työntekijäkin. Jos on töissä, niin saa koko päivän varata aikaa, jos sinne lähtee. lähtee ja, ja, ja se ei missään nimessä niin kuin riitä. Ja niin kuin mä sanoin, että sieltä on jo nyt karannut osa palveluita muualle, kun on keskitetty. Ja, ja, ja mutta missään nimessä niin tota, ei, ei toinenkaan terveysasema ei olisi liikaa, niin kuin meillähän oli tuolla merirastilan puolella. Ja, ja, ja... Otetaan tähän väliin tuo Eioterhin kommentti. Eioterhin, merirastilan terveysasema. Ihan hyvä vaihtoehto. Itse olen myös liittänyt vaihtoehdoksi niin tota vanhaa Oskaria niin sanotusti, koska met- Rastilahan on tässä metroaseman varrella, sinne on aika helppo päästä, mutta vanha Oskari, niin se on aika, siellä on ollut joskus. Ja se olisi mun mielestä ihan hyvä paikka. Ja mun mielestä noin pitäisi toi koko terveysasema ottaa niin kuin kokonaan uudelleen käsiteltäväksi sillä lailla, kun palveluita nyt keskitetään ja oikeasti, jos katsotaan mitä nyt tapahtuu yhteiskunnassa, niin nyt kun tekee terveyspuolella tehdään säästöjä niin kuin kaikella puolella, ja kunnalle tulee edullisemmaksi asuttaa ihmisiä ja ihmiset haluaa mahdollisimman pitkää kotona. Ja silloinhan se tarkoittaa, että niiden lähipalveluiden merkitys tulee korostumaan eikä vähentymään. Ja, ja sen takia, jos me halutaan, että ne ihmiset pysyy ja ovat siellä omalla alueellaan, missä tykkävät olla, niin ei missään nimessä niitä tulisi vähentää eikä viedä kauemmaksi, vaan tuoda lähemmäksi. Vai onhan sekin tietysti säästö, jos me viedään ne tarpeeksi kauaksi, että ihmiset ei jaksa sinne mennä. Säästyyhän siinä sitten rahaa. No säästyy. ja jos joku sinne pystyy menemään, niin se johtaa sitten heikossa kunnossa. No, sä, no säästyy. Ei, ei, mä oon sitä samaa mieltä, että sen takia nämä vanhusten huolto, huollossa niin on tärkeää. Että mä oon sitä mieltä, että jokaisen pitää saada pystyä olemaan kotona niin pitkään kuin mahdollista, koska oma koti on aina se paras paikka asua kaikille. Mutta sitten kun se ei enää ole mahdollista, niin siinä vaiheessa niin pitäisi tulla vaihtoehdoksi tällainen palvelutalojen, palvelutalo. Ja niissä tietenkin on silloin tarjolla myös sairaanhoito ja lääkärihoito. Ja, ja viimeisenä vaihtoehtona sitten vasta perhekodityyppisiä palvelutaloja, palvelutaloja enemmän. Me tarvitaan Vuosaareenkin enemmän kuin nyt nämä kaksi palvelutaloa, koska täälläkin väestö ikääntyy ja, ja väistämättä ne jäävät pieniksi, niin niitä tarvitaan. Ja palvelutalossa mun mielestä ei pelkästään riitä, että meillä on palvelutalo, vaan myös meidän on huomioitava, että meillä on semmoisia palvelutaloja, että siellä ei ole pelkästään tulo, hyvän tulotason omaavia, vaan kyllä kuntalaisista pitää pitää kaikista huolta. Se täytyy sen järjestelmässä huomioida. No niin, nyt päästään, jatketaan tätä, tätä terveysasiaa sellaisella agendalla kuin esteettömyys ja vammaispalvelu. Täällä on ää, tota, Eijarina Varteinen Facebookissa laittanut kysymyksen, että ää, miten näkisitte näkövammaisten asiat? Mikäs, ää, tota, kumpi haluaa aloittaa? No mä, mä en, en tunne, en tiedä niin kauheasti asiaa, tunne sitä asiaa, mutta tietenkin täytyy huomioida näkövammaisten asiat ja yleensä esteettömyys täytyy huomioida julkisissa, kun julkisia palveluita mietitään, on ne mitä tahansa. Että näkövammaiset, jotka joutuu, jotka on, joutuu käyttämään pyöräpuolia ja niin edelleen, niin täytyy huomioida ihan tasapuolisesti. No, no tässähän on niinku semmoinen asia, niin kuin mä nyt toin esille just, että väki ikääntyy ja kaikki haluaa asua kotona. Se tarkoittaa sitä, että kun siellä rapussa on ollut nyt suksia ja on ollut pulkkia ja, ja pyöriä, niin tulevaisuudessa siellä voi olla nyt näitä rullaattoreita. Ja, ja se tarkoittaa myös sitä, että rullaattoreita pystytään liikkumaan se edellyttää sitä esteettömyyttä myös asuntorakentamisessa. Ja mikä on ongelmana on tietysti se, että aina jos joudutaan jotain spesiaalia tekemään, se aina maksaa vähän enemmän. Ja kun juuri puhuimme sitä, että, että Helsingissäkin on asuminen kallista, niin asumisen niin kuin, hintajuttuihin koko ajan tulee lisää vaatimuksia ja näitä. Ja sen takia on jouduttu miettimään erilaisista, mistä sitä saadaan sitä säästöä, että nämä hinnat ei karkaisi käsiin. Mutta yksi asia, mitä nyt on kuitenkin niin kuin minun mielestä, jos on kuullut oikein ja ymmärtänyt oikein, niin esimerkiksi kaupungilla ollaan reagoitu nyt niin, että, että kun uudisrakennuksia rakennetaan, niin niin periaatteessa äh, rakennetaan nämä huoneet jo heti tätä esteettömyyttä silmällä pitää. Niin siinä voi olla se pohdinnan paikka, että onko järkevää, että, että kaikki tehdään esteettömät rakennetaan, koska juuri sanon, että se maksaa vähän eri tavalla. Okei, okay, tota, niin. äh, nyt, äh, nyt siirrytään sitten seuraavaan aiheeseen. Eli Eh, eli, eli tässä on paljon tullut palvelu, palveluita ja muuta sellaista niin kaikkea kivaa kaikille, niin kuin kaikki ehdokkaat aina, va, aina vaalien alla tietysti lupaa, niin millä sitä maksetaan? Nimittäin eh, kun, sitä, kun tästä tehtiin tutkimusta niin tota, näiden vuosaarelaisten ehdokkaiden, eh, ehdokkaiden eh, talouskannoista, niin kokoomus oli ainoa, joka niin vastusti Ei ja Terhe, niin, eh, linjaisitko pikkasen, mikä on sun niin talouspoliittinen linja? No, mä oon samaa mieltä, että veronkorot, en, en enää hyväksy veronkorotuksia, koska Helsingissä ja Suomessa on jo niin korkea verotaso. Jos tässä vielä lisää korotetaan, niin meiltä lähtee veronmaksajat muualle, sekä Helsingistä että Suomesta. Että näitä, näitä palveluja täytyy maksaa niin, että mitä, vuosa, mitä kokoomuskin ajaa asiaa, niin on uudistamisella. Eli uudistetaan ajattelutapaa, uudistetaan toimintatapoja, tehostetaan toimintaa ja niillä saadaan maksettua tämä, että voidaan tämä hyvän hyvinvointiyhteiskunta säilyttää. Ei sillä, että korotetaan veroja, koska se on loputonta. Ei me voida korottaa veroja loputtomiin asti. Ja jos me nyt lähdetään sitä, että me korotetaan vain veroja, niin mitä sitten kun se huoltosuhde on todellakin 75 prosenttia, niin tarkoittaa että sitten, verotus on siinä vaiheessa semmoista, että enää ei jää mihinkään muualle rahaa. Että kyllä siinä täytyy jotain muita toimia tehdä. No, mitäs Pertti, onko Suomi uudistunut vai veronkorotus? Ei kun tota, mä, on, siis, mä en tiedä, niin kuin tässä aina te peesaatte, mikä teidän puolueen kantaa. Mä peesaan sillä lailla, että mä katson ihan oikeasti, mitä mieltä mä itse olen näistä asioista. Ja itse on vahvasti sitä mieltä, että kyllä riittää niin kuin tämä vero jo Helsingissä. Ja, ja ihan oikeasti, nyt pitäisi panna niin kuin, miettiä, pitäisi uudestaan oikeasti miettiä, mitkä on ne kunnan perustehtävät. Ja kaikki huuhaat jättää nyt vähemmän. Ja niin kauan kun siellä taustalla kummittelee nämä kukkesaimit ja muuta ja kaiken maailman muita juttuja, niin ihan oikeasti, niin mä joudun pistää omankin talouden tärkeysjärjestykseen, kun mä tiedän, mitkä mun tulot on niin katsoo mihin saakka se raha riittää. Asiat tärkeysjärjestykseen ja ne mihin ne ei riitä, niin ne on niitä vähemmän tärkeitä. Se on vaan näin, koska meillä ei ole painokoneita täällä Helsingissä. Mikäs tota, sulla antaa esimerkkiä mistään palvelusta, mikä on sellainen, millä vähemmälläkin pärjättäisiin? No ihan ensin kun mä sanon, että kuinka moni edes valtuutetusta tietää, että Helsingin kunnalla on yli 500 tehtävää. Vielä vähemmän, että joku pystyisi luettelemaan ne 500 ja päälle kun niitä on näin paljon tehtäviä, niin sehän nyt tarkoittaa sitä, että jos mut, mut tulee valituksi niin minä menen ensimmäiseksi ja teen selkoa niistä 530 tehtävästä. Ja sieltä rupeaa käymään se punakynä, mitä mä katson, että minun mielestäni ei ole niitä perustehtäviä ja esitän silloin oma, omille ihmisille, että minun mielestä näitä ja näitä voisi niin kuin karsia. Ja sitten se on se, että saako ihmiset niiden taakse, niin se on toinen juttu niin kuin sanottu, niin yksi valtuutettu ei tee kesää, mutta jonkun pitää tuoda ne päivänvaloon, jonkun pitää rupea puhumaan, mitkä ne perustehtävät on. mä sanon, että kun menette itsekin kotiin, niin rupeakaa miettimään, jos niitä on yli 500. Montako valtuutettua tiedät, että voi teille luetella lonkalta ne 500 tehtävää? No mitäs Terhe, tuleeko punakynä, kun pääset valtuustoon? Öö, varmaan jossain, koska täytyyhän meidän todellakin saada se Helsingin kaupungin talouskuntoon ja, ja verojen korotus ei olekaan siinä vaihtoehtona, niin kyllä siinä täytyy jollain tapaa miettiä sitä, mutta tota, enemmän mä lähtisin niinku miettimään keinoja, että miten, miten, tota, tota, miten niitä asioita tehdään. Helsingin kaupungista tulee siirtymään jo eläkkeelle hirveästi ihmisiä näiden lähivuosien aikana. Ja siinä vaiheessa, kun ihmisiä poistuu Helsingin kaupungilta, niin sen sijaan, että palkataan lisää, niin täytyy miettiä, voidaanko niitä tehtäviä, mitä sieltä jää ja vapautuu, niin hoitaa toisella tapaa ja, ja sitä kautta saada säästöjä. Että mitä ne nyt on itsekään, kun ei ole niin tarkkaa ollut siellä mukana, niin en tiedä, mutta tota, se nyt on kuitenkin, että tota, niin silloin kun on erittäin isoja organisaatioita, niin aina sinne jää semmoista tyhjää hukkaa. Näinpä. No kysytään sitten, että nyt tota, meillä on äh, oikeastaan viimeisten niin äh, lähestulkoon äh, tällaisen niin closing statementien aika. Eli äh, Pertti, minkä takia sä oot perussuomalaisten kokouksessa? Ja sama kysymys Terhennistä toisinpäin. Mutta no, Pertti saa aloittaa. Ai mitä, että Minkä takia sinä olet perussuomalaisessa että kokoomuksessa? ei ole tullut kysyntää. Niin. Mutta toinen juttu on myös, mutta toinen juttu on myös tämmöinen asia, että kun katsotaan, mä olin aikaisemmin vasemmistoliitossa, kun katsotaan niin kuin näitä nykypuolueita, jotka nyt on ollut vallassa, jolla olisi ollut mahdollisuutta nämä kaikki hienot asiat toteuttaa, mitkä tänäänkin ollaan täällä puhuttu ja sitä ei ole tehty, niin minä olen sitä mieltä, että jos kansa ei, ei vaaleilla äänestä toisella tavalla, niin suunta jatkuu. Ja sen takia olen niin huolissani, että olen lähtenyt perussuomalaisiin, että katson, että nykypolitiikalla ei suunta muutu, vaan se muuttuu, että ihmiset äänestää eri tavalla ja katsotaan sellaisia ihmisiä, jotka näkee nämä asiat toisella tavalla ja painopistettä pitää muuttaa. No Terhe, minkä takia sä oot kokoomuksessa ehkä perussuomalaisessa? No sanotaan nyt niin, että tota, 2007, kun mä liityin kokoomukseen, niin mä hain, kävin netissä surffailin aika pitkään ja mietin, mihin puolueeseen mä liittyisin. Ja, ja kaikilla oli ohjelmat aika samantyyppisiä, jokainen ajoi aika paljon samantyyppisiä asioita. Siellä oli pieniä eroja ja, ja moni puolue olisi sopinut munkin arvomaailmaan, mutta se minkä takia mä liityin loppujen lopuksi kokoomukseen on se, että mä pidän siitä ajattelutavasta, että kannetaan vastuuta asioista ja hoidetaan asioita. Ja vaikka ne olisi joskus ikäviäkin ne asiat, mitä pitää tehdä, niin ne tehdään. Että mä en pidä sellaisesta, että siirretään asioita ja yritetään jättää ne muualle. Ja se kokoomuksessa mua miellyttää, että sen, sen asioiden eteen, että tehdään asioita ja tehdään päätöksiä ja hoidetaan asioita ja ratkaistaan. Että ei voida aina vaan siirtää ongelmia. Sitten tota, loppupuheenvuorot ehdokkaille vuorossa. Ja tota, loppupuheenvuoroissa niin mä annan kummallekin ehdokkaalle niin minuutin ajan tota, vapaata puhuttavaa. Kysykää vaikka ihan, ihan tota, kysykää avoimia kysymyksiä ja menkää eteenpäin. Ja mennä, sopiko Pertti niin, että naiset ensin? Minuuttia aikaa. Minuuttia aikaa vapaasti puhuu. No, eli äh, mä nyt varmaan tuossa äsken jo sanoinkin, niin, niin mulla on edelleen ne kaksi samaa asiaa, mitkä on mulle tärkeitä, niin on, tai ne kolme asiaa. Terveyspalvelut Vuosaareen kuntoon ja yleiset terveyspalvelut Helsingissä sitten on toinen on vanhushuolto ja nuoret. Nuorista me ei varmaan puhuttu kauhean paljon, mutta se on yksi asia, mitä, mikä mun mielestä on tärkeää, että nuoret syrjäytyy Helsingissä ja Vuosaaressa erityisesti. Tänne tarvitaan asioita hoitaa niin, että heidän asemansa saadaan paremmaksi ja heille, heidät huomioidaan. Tiloja lisää, missä niin kuin saadaan toimia ja, ja monia muita asioita. Ja sitten vielä viimeinen, mikä on tietenkin tämä yrittäjien asema, pienyrittäjät varsinkin, niin, niin yrittäjille tiloja ja yrittäjille apua ja tukea, että he voisivat toimia, eikä esteitä heidän ratkaisuja. Yes. Joo, sanotaan näin, että mulla, kun ei ole vastauksia kaikkeen, niin sen takia mun vahvuuteni on siinä, että mulla on aika vahvat kansalaisverkostot, eli tarkoittaa sitä, että hyvin harvoin esitän pelkästään omia näkemyksiä asiaa. Eli, eli mulla on toimeni kautta ja, ja vapaaehtoiskautta, niin Mä mielellään kuuntelen alueella järjest, eri järjestöjä. Täälläkin on Vuosaarin seuraa, urheiluseuraa ja vaikka ja, ja, ja on erilaisia talotoimikuntia ja vuokolaistoimikuntia. Mielellään kuuntelen ja otan evästyksiä, koska niin kuin sanottu, niin mulla ei ole vastauksia kaikkeen ja minä en voi yksin tietää, mitä kaikkea tarvetta teillä oikeasti on. Väitän, että te olette itse niitä asiantuntijoita ja siksi tarvitsen teiltä neuvoa ja evästyksiä, että mitä asioita mä lähden ajamaan. Ja, ja sen takia olen muun muassa tuon vastapäisen kahvilan tuossa varannut 27. päivä lauantaiksi kello 13-14. Olen siellä, kun tästä kokouksesta lähdetään ja jos teille jää jotain mieleen ja ajattelette esimerkiksi sitä, että kun te ette saanut mahdollista sanoa jotain asiaa, mikä teistä oli tärkeää, ja niin olen juuri teitä varten tuossa kahvilassa lauantaina 27. päivä kello 13. Tervetuloa evästämään ja antamaan minulle neuvoja, miten minun tulisi toimia. Kiitos. No niin, ja tota, nyt on aika lopettaa tilaisuus, mutta kerrotaan vielä sen verran niin tulevista ohjelmasta, että meillä on tänään on maanantai, monesko päivä tänään onkaan, 22. Eh, päivä. Meillä on tiistaina 23. päivä täällä, mutta sitten Hiirina Vartiainen kristillisdemokraatteista vastaan kokoomuksen Janne Hälinen. Sitten torstaina on tota, Vuosaari-seuran järjestämä suuri kuntavaalidebatti-ilta. Siellä on Vuosaarin kokoomuksen varapuheenjohtaja Timo Raittinen. Ja kukas Pertti teiltä on tota, perussuomalaista siellä panelistina? Sinä olet siellä panelistilla kanssa. Jos sä tarkoitat sitä Vuosaari, mikä on Kallalainen koulu. Joo, mikä torstaina? Joo, 25. joo, minä olen siellä. Joo, ja sitten vielä viimeksi eh, illan päättää, tai viikon päättää Fregatissa, niin tota, allekirjoittanut eh, mä olen eh, itse vastassa tota, Kepun Elina Daspoumikkiin. Minä olen Ossi Mäntulahti, kiitoksia kaikille että, ää, mielenkiinnosta. Kiitoksia aika paljon Kiitos. 262. Kiitos. Kiitoksia. No niin, kameramies. kamera voi pistää stopin.